Я так понимаю, что несмотря на то, что все эти вещи еще грязные, все-таки все кто-то пытается их утащить, что ли? Ну, Волжский проходит фестиваль русской народной музыки. В нем участвуют лучшие коллективы страны. Среди них Московский ансамбль старинной музыки под управлением Дмитрия Покровского, Государственный Омский и Русский народный хор, инструментальные ансамбли из Костромы и Рязани, этнографический коллектив из Томска. Окно в природу. У нашего микрофона кандидат биологических наук Леопольд Симашко. Интересная пора наступила сейчас в природе страны. Это не только осень, как принято считать такое время по календарю, а тем более по старому, по которому